programu jsou další integrály z petákové. Teďka je to příklad 86 a v něm se vyskytují goniometrické funkce. Je jich tam víc než v tom předchozím příkladě, čili jsou tam i tangenci. A e, celý to vypadá trošku hůř, takže jsem si vzal na pomoc, na pomoc tady papír s přehledem vzorečků. Ten vy nemáte, ale dá se to najít na netu všude, že? To znamená hlavně, abych to já měl po ruce a moc tady nedělal blbosti. Takže jdeme na to. Ten první se zdá docela schůdně, co jsem se na to díval. To znamená integrál ze sinu na druhou x plus kos na druhou x v závorce podle x. Fajn. Takže Tady ten vzoreček, na no to ani nepotřebuji papír. Ten, tohle je jeden z mala, který si pamatuju. Je to godometrická jednička. Tady by samozřejmě měly být x ještě. No, to už je jedno. Čili úplně jednoduše tam budu dosazovat za sinus, dám e, kosinus na druhou minus jedna, počkat, to si nějak nepomůžu, ne? Hm. Nebo jo. Uvidíme. Něco zkusím, ono to nějak dopadne. Takže... Nebo rozhodně to budu moct rozdělit. oba jsou podle DX. Tak jo. Co s tím dá vymyslet? jsme určitě dělali, to bude nějaký ten klasický, jednoduchý integrál do začátku. Hmm. bys dělal celý dohromady, to asi ne. to zintegro... Když se to zderivuje, tak z toho budou dva kosiny. Sinus krát kosinus vlastně. Z toho něco je? Jo, myslím, že jo. Jo, to asi půjde tak v tom uvidím per partes a uvidím, že je to nějaký ukrát V, u je tady ta jednička, kterou vy nevidíte, ale on tady úplně bez může být. A V je sinus na druhou x a U je ta jednička. Takže tohle je U zderivované, to znamená U nezderivované. No, dobře, můžeme z toho plyne. To znamená, že U nezderivované je x a tady, že v zderivované jsou 2 cos, ne, 2 sin x krát cos x. Takže sinus 2x. No. Tak. Teďka mohl bych napsat ten vzoreček, který používám, že? Jo, tak. Integrál z u s čarou v se rovná u krát v minus integrál z u krát v zderivované. A podle nějakého dx samozřejmě tady. To u a v jsou jenom zástupný za nějaký ty výrazy s x. Tak musíme to použít třeba, uvidíme, jestli z toho tady něco jde. Eh, rohal x minus integrál z uv, což je, a to se mi nelíbí. No ale jinak to pomocí té je asi udělat nejde. No takhle jednoduše. To znamená x krát sin x cos x. Tak jo. Tak teďka v tomhle tom uvidím další vzoreček, že totiž tady tohle to je sinus no, dvojnásobného úhlu. Je to tak podle taháku? Jo, jo, i tahák to říká, pamatuju si to dobře. Takže to je x krát, no, x krát sinus na druhou x minus integrál x krát sin 2x dx. Tak co s tím dál? trojka jako vypadá jako na druhou, to mě moc nepovedlo. Každopádně, že bych si to hledal za T, ne, to moc nepůjde. Šlo by to tam dát za další per partes bych tohle integroval a tohle bych zderivoval na... A pak bych tam měl... x... No, tady jsem nezbavil toho xu. Ne, x bych mohl derivovat a to bych mohl integrovat. Jo, to by šlo. Takže se zbavíme rovnítek. Napíšeme no, si další čáry na per takže x chceme derivovat, to znamená eh, u je x, u s čarou je 1 a hm. Zajímavý, tady úplně opačnou cestou, než jsem šel zpátky. Uh, Akorát tady používám vlastně ten vzoreček. No. A třeba to vyjde. VS derivované je sin 2x to znamená v nezderivované je bych si dělal nějakou substituci a bude to prostě polovina. To znamená, já to nejdřív napíšu a pak budu kontrolovat, jestli je to rozumný. Eh, minus 1 polovina kosinus 2x, Tak eh, asi nejlepší bude se tohle zderivovat. Kosinus eh, 2x je sinus, je minus sinus 2x krát 2. Minus 2, jo, to sedí. Takže to jsem dělal dobře teďka, když to tady použiju, tak mám x krát sin 2x minus integrál z u krát v a minus, tam se tam to minus 2x minus integrál z jedné poloviny cos 2x. tohle se přičítá na plus a teďka cokoliv, cokoliv, co mě vyjde z toho integrálu, takže před integrálem mám jednu polovinu a to zase bude se integrovat stejně jako tady tahle věc, no podobně jako tahle věc, to znamená s tím rozdílem, že teďka to je plus, je Cosinus 2x, sinus 2x. Hm, zajímavé. Doufám, že to nejde nějak smrsknout, protože Petáková to určitě bude mít smrsknutý. A teďka ještě budu doufat, že tohle je vlastně jenom půlka příkladů, že to nějak budu pak schopný vyšifrovat v tom řešení. Takže 56, ne 86, wow. x plus c a Kurňa. Hmm, zajímavé. Tak zajímavé. Uh, to se rovná... Uh, no, výrazná barva. Sinus na druhou plus kosinus na druhou je jedna. takže to integrál z jedničky dx, což je x plus c. No a takhle jednoduché bylo Ačko. Uh, eh, Solama.